En Beautiful Halo puedes encontrar una gran variedad de ropa anime, videojuegos, películas, cómics, memes y más. Todo a un bajo precio y excelente calidad. Además, utilizando los códigos de la descripción, obtendrás grandes descuentos adicionales. ¿Qué esperas? Link de la página en la descripción de este video. ボードゲームイベントメイドさんに勝てたらお料理一品無料 Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? でも、実はメイドの人手が足りなくってね。¿De qué estás hablando, Mo? 誰か、知り合いでやってくれそうな子、いないかな Será mejor irnos. Dime que no es lo que estoy pensando. ではなかなか手にいお宝す Irnos no. Quedarnos. イベント手伝ってくれる人がいたら、どれか一つくらいプレゼントしちゃおっかな Que se armen los pinches chingadazos. Es linda, Bob Esponja. でも大丈夫なんですか負けたら一品無料だなんて Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. しっかり統計に基づいて多少の負けが出ようと必ず黒が出るよう計算をしてるから No lo sabes. ¿Qué cosa? ¿De qué te ríes? eso, de lo que evidentemente no sabes. Oh, pero, Tencho. quedó ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! En realidad no es gracioso. ¡Ay, mamá! ¿Qué hacemos? Nadie nos dijo qué hacer. Acepté este empleo porque no había que hacer nada. ¿Y ahora qué va a hacer? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No sabes, ¿verdad? No. ¿Pero qué coño está haciendo? No. Es decir, sí. ¡Más de la que! Bueno, esto se pone interesante. とったあれうまいじゃないか尾形フえ。ンスエリオみんなの地滅を狙ったいい作戦だなえピンクでメンジよええー、もう帰還です帰還ですウェナホガーザンインクレイブルはいトップおおロロクロセニョルロログレイロログロロログレイロログロロログロ Ese loco hijo del demonio lo logró. 勝ちました生まれて初めてこんなにいっぱい勝ちました Sí, estamos impresionados. いろいろあったけど最終的にはご主人様もみんな満足してくれたみたいだし Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. 横からうまいこと尾形のプレーを誘導してくれたもんだよ ¿De qué está hablando, señorita? 引っかき回して漁夫の利作戦大成功ってとこだな No tenía idea de que él. No me salgas con mentiras, Rogers. Lo sabías. Sí. ああくれぐれもこのこ a 尾形には内 a に Estás bien pendejo. Bien pendejo. ちょっとばかし遅かったな。t 形 Bueno, lo intentamos.